不是，来，对，第一个圈不要放到后头，放到前面，好，然后再反上来，再跟原来的一样，不是多一个圈，这样子，用手指就可以代替代替勾环，有没有看到？它上是不是多一个环？对，多一个环，你的摩擦力就大很多。